WiFi 都掉了，只有有个流响，然后有个耶哥，有个 WiFi。 located a bomb. online and active. <coughs> 我先摸，我先摸，点里有八个我先包。 脚步慢着点。走廊里有大锤，走廊里有大锤。他在凿 B 点。four remaining。别急，别急。牛逼啊！哇，精彩！ 啊，嗯，怎么？哦，没有气，我一刀，吓 Klasse. Click them. Laying out the welcome mat. 你楼梯在左楼梯。楼梯楼梯楼梯楼梯。 Fünfer. online and active. for u neutralized mission successful。这个大众经典的，他现在是没拉盾哦。 他在门口等你。塔拉顿呢？ 过来，上线就要命，量样屌的！死，门道，门道，楼梯间是不是？对，死在我旁边，超害怕的。窗破，rush 油，好会。 电梯哦，不好，再下来了。电梯进哦，再看再看。厕所没人，我不是闪电到了哦。厕所没有，有啊。厕所一个 castle，厕所一个 castle。A 点没人，A 点 A 点可以进。 A 点可以进，有没有大腿还是有什么可以把那龙鳞板破掉的？A 点其实可以进，A 点比较好打。在装还装了，干，面还用生命装，生命装生命装好了。没有没有，他没背对，他没背对，他是面对装。射一箭啊，射一箭。 Swapping mags. Handling the toxic. Planting toxin. We will Disable their diffuser. Diffuser located. Disable it. EMP 在上面。要不要给把它封一下？ 都在外面，都在外面。哎，弹掉，快快快！是啊，把你，堵你帮我 cover，你用你的命帮我 cover，吸引火力，然后就没有画面，没有金牌，不够金牌。厕所里面吧。海军是吧？ 二楼有个窝的，楼上头天花板开了。我感觉他在倒，他趴着，他趴着，他趴着。声音。还在，还在，还在楼上休息，还在楼上休息。 来帮我加一下呀，兄弟们！精彩重播，打脚洞！ 他们开的吧，就叫他们他们开。你要开就开，开开的。哦，开就开。刚刚沿路你要开就开，开的。哦，开就开。刚刚沿路开， <laughs> 太好笑了。那他就下那里。